डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है मिलते ही नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में कि मिलते ही नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो तुम कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो तुम देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो तुम कि देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो तुम जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो कि जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती